في اساطير الكونغ فو باندا نشأ في حي فقير عامل في مطعم صغير بالصدفة في يوم اصبح من المشاهير كونغ فو باندا المعلم شيفو قد اكتشف قدراته علمه اشياء تلم